Ciğerim gitti tövbe lan. Mustafa kanka bağlasan ötelik. Koyma. Nereden onu? Aç gitti valla bak. Bilemedim, bunu bilemedim. Bilemem. Kayıda babalı. Ele Ele é que Inflação continuar atuosa. Né? katta baliq tusholmang islom aka yarim katta tamom tushang ko'rsatingchi ikkovini ham qo'lga ol tushaylami shapilladi qarang qarang ichida yurgan Onu yaptı mı? Ha? Oğlum bunu mu tırışalınız mı? Bu. Ne saat bana gitti. Tamam. Yıldıra kaçıyor asya kere o yüzden. Lütfen bir metre şey var. Vay. bitta baliq tusholmagan <laughs> islom aka o'zing ushlaysan orqa og'ziga tushgan o'zizda aka qulab kiryapti ba'zi ha yürüp tushadi بس تكول مهتنا تبارات شيل معي Ciğerim gitti tabi alam. Yasin. Yes. 보여주자면서 벌써 갖고 우측하는 거야 벌써 갖고 우측하는 거 이때요 네, 개뜬 나와주십니다 <laughs> 네, Ayam kan curang kalau mau bawa cuy deh. Hmm. Video hmm. Ini.